dito kami sa ano nagugutom kaya dito dadaan na muna kami ng ayan do <laughs> maraming gutom eh ah gutom malakas ang ulan ilang araw na walang ulan-ulan ilang araw na palang ulan-ulan ayan mali-mali na naman yung <laughs> sinasabi ko ilang araw nang maulan kaya ano wala din kaming wifi iwan ko na ano nakabaliw sa bulb ng bahay wala kaming wifi kasi nga iwan ko mula nung ano nung Saturday yata yun nawalan kami ng wifi sa poste yata ng ano PLDT ang problema kaya ayan ano lang ako nagdi-data lang ako mahirap pag sa premiere kasi hindi ako makakasabay gawa ng mabagal talaga lalo na din sa ano namin mabagal yung ma, ano yung globe kaya yun pag sa gabi naman na okay na okay na nakakasabay na ako pero pag yung ano hapon ang hirap ang hirap maka ano late lagi yung aking mga ano mga chat sa sa premiere kaya yun sana nga babalik na yung wifi namin Monday pa daw gagawin ano pa ngayon Saturday pa lang ngayon nakatagal pa diba pero bukas naman Sunday walang premiere kaya okay okay lang sana sa, san, sa Monday ng umaga magawa na yung aking ano, wifi kaya yan guys dito kami nag, nag drive through na lang kami marami ng gutom talaga yan Oh, small lang. Ah. Tatlong small mac chicken. Ha? Ah, yung may lettuce. Oo, ah, yung may lettuce. Tatlong mac chicken, regular. Ah, regular lang. Hindi ano pa. Hindi ba? Ano pa Yan lang? Hindi ba mag-chicken burger ka pa? Oo, oh, okay na yun. Okay na boss, okay na. Ah. Ayun, magkano yung apple pie? 34. Isa lang yun? Isa. Hindi, okay na po. ano dyan? Peter Pan? Oo. Oh. Meron. Oo. Oh. mag-iikot, mag-i-turn pa kami. U-turn. Kasi harap namin ang harap ng bahay namin, oh. Mayroon ng shikes all day. Yan yung harap namin. Tapos Vista Mall. Yan yung mga harap-harap namin. Tapos dito, laundry, magpalaba. Yan. Dito lahat, kompleto. Kompleto ragkado. Dito, ikot pa tayo. Pwede na dito dumaan na. Ah. Tapos yan, car wash. Yan, Vitron. Ayan. Ayan yung ano, simbahan ng, ano yan? Ano bang simbahan niya? Normal siya tayo, protestante. Nakala ko ano, ano? ano? Yan, spin 11. Lahat dito, anong gusto? Pag nagugutom ka, pera lang meron. Dito, nandito. Ayan, hello guys. Kakain tayo. Kain tayo. Yung, ito yung binili namin doon. Nag-drive-thru kami. Hindi na kami kumain doon sa ano, McDo kasi wala kami mga bihis. <laughs> Kain tayo. Kain tayo guys. <laughs> Ayaw nila mapakita sa camera. Hiya sila. Ano? Tulo lang muna tayo ngayon kaya sarap ng mainit pa talaga. Mama pa si Batik, sasakyan na tayo. 2020 pala election. Next May. Or 2022. Monday 2021. 2020 pala election. Next May or 2022. 1B 2021. Hmm? Ayan guys, thank you for watching. And then, thank you, marami pong salamat sa mga lahat na mga subscriber ko, sa mga sumusuport po sa aking palagi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And shout out pala sa lahat ng mga team na naging kakulab ng Chubanis. Ayan, mega shout out po sa team to Chubanis. Sa lahat po ng mga naging kakulab po, maraming maraming salamat po sa inyong mga lahat. Sa lahat ng mga admin, maraming pong salamat sa inyong lahat dyan. And God bless po sa inyong lahat guys at uh, ingatan po natin ang ating mga channel. Kaya enjoy-enjoy lang talaga upload sa premiere premiere. Maraming pong salamat and God bless everyone. Bye po. Thank you.